कादर खान ने अपने बच्चों के लिए अच्छी खासी संपत्ति रखी है कादर खान ने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी दूर करके अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बनाई 1973 में दाग से शुरुआत करने वाले कादर खान ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है और आज वह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं उनकी संपत्ति अब उनके दोनों बेटों के नाम कर दी जाएगी